weet niet hoe ik moet zeggen wat ik bedoel. Juist, doe eens even. 1, 2, 3, weer. Dans de hele nacht. Dans de hele nacht. Daar op de dansvloer. Maar ik voel dat ik iets doen moet. Ik wil het je nu zeggen. Je bent een aardig meisje, maar zo brood. Tranen op de dansvloer. Dansen de hele kardeşim. Bir de bulan.